Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя канал Тото Йотов е тук и слушате а, при Тото в... Симеоне, каза ги тия работи. Супер, ти се чуваш. така <laughs> е. и слушате а, при Тото в а, Spotify или там още, където сте намерили да го слушате, докато карате, ядете и пиете. А, днес е много важен ден. Искам да го знаете, това откровенно. Защото а, хората си мислят, че взаимоотношенията между хората са тъй лесни, ама не са баш. И е много добре хората да знаят да четат другите хора. Нали? Половинките ви, и не само половинките, да можете да четете хората а, от среща, с които разговаряте. Да знаете, да усещате през какво са минали и какъв тип душа срещате. Не само външност и как изглеждат и, и по това преценявате, че видиш ти, то човек е супер. Не, има други душевни неща, душевни качества. На които Моя гост днес е цар, ако питаш ме Честно. А вие ме питате. защото сте в моя канал, значи ме питате. Аз мятам, че при мен е царицата на тези неща. Жената, която познава лесно, научила се някак. На мен това ми е интересно да разбера как. Така да познава душите на хората. Да, естествено някои от вас знаят нейното име от смешните и забавите моменти в нейните лекции, но всъщност какво има в лекциите? Ето това е важното. Защото хумор се вкарва винаги. Щипка усмивка. Но после, дали имате уши да чуете истината? Според мен, днес имате и вариант, имате и възможност да го чуете директно от, как се казва това, от извор, от кладенец, от герана да дед като врат. А, така. Така че днес на гости ми е човека, който ще ви помогне да отворите душата си към другите души, още и половете, нямат никакво значение към другите души. На гости ми е душеприказчикът Наталия кубилкина! Какво ще кажеш, е, сега го измисля? Много добре се го измисля. Абе, бананите. Какво правиш? ти благодаря, че а, прия да дойдеш на гости при нас да мога да си говорим. Аз тук имам проблем с микрофона. Да. Ето вече нямам. Ето така, че е добре. А, откъде те хващаме? Ти идваш от някъде, пътуваш на някъде, какво става? О, а, аз кацнах в 3, в 4 бях в хотела, а 8 вече имах работа. Мисля, стартирах днес семинара от 8 сутринта. Ти не, имаш а, Така че, да, при това, че преди полета свърших, в смисъл, преди полета още правя семинара, буквално да. излетях. Извинявай съм. В полета съм чела някакви книги, подготвях се за поредния семинар, така че 3 часа сън, за мен това е... А откъде пристигаш? <clears throat> От къде Лондон. от Лондон? От Лондон, да. семинар ли имаше? А, аз живея в Лондон, така че от две години. Ние сме... А ти, ти беше ни писала, имахме участие в Лондон преди 3-4 месеца, нещо такова. Ти беше написала... Да се видим Някъде приятно, беше написала... Да. Да, такова. Е, успех, момчета, някакви такива работи. Но ти благодаря, беше много мило. Изкарахме си много хубаво тогава в Лондон, не успяхме да се видиме. След това това не е важно. Важно беше да си изкараме ние хубаво. Ние си изкарахме хубаво. Браво. А, и добре, ти от колко време си в Лондон? Две години почти вече стана. И продължаваш тук да си си публична личност в България. О, аз не съм, аз съм на по цял свят. Е, да, но аз ти говоря конкретно за тук. Как го съвместяваш да. тук с тия нашите тапанари? И тенисът поне аз yeah. обичам българите. И много лесно. Мисъл, на момента аз съм много благодарна за локдауна. Може би това е най-хубавото, което ми се случи в живота. Винаги съм благодарна и просто, който си е измислил цялата история. Има всяка ситуация, има много хубави моменти. И за мен локдаун беше най-хубавото, което ми се случи. Да, аз съм преди това гадския бюрнаут, е, да, такова да. изгарянето и просто mm. имах нужда да спря. За съжаление, никой не ми спря, нито мъжете, нито, нито детето ми. Никой и е единствено, което нали? ми спряла, беше локдаун. Мисля, че нищо няма да може да, да ми спря, обаче локдаун ми спря. Не за дълго. А, за при първата възможност пак вече пътувахме но за някое време поспря. А как ти се отрази тази пауза? Креативно най-вероятно предполагам, защото хора като Креативно. Теб... Ние сме, първо, че написах нова книга, второ, а, разрасна се екипа тройно. Mm-hmm. Във всички смисли, и е, е много Браво. от моите мацки родиха бебета, навсякъде сме разраснали са. <laughs> Те стават се повечето от то ще... Да, и буквално и са идват нови хора. А, тройно увеличихме успехи на компания, да. така че тройно увеличихме клиенти, растем я ми кажи, добре, ти като започна да набираш популярност в България, да кажем, и а, извън, извън така конкретно твоята сфера, когато започна, започна да става това нещо като мим, нали, че е забавно, че ти, е, аз му викам щипка хумор в, в твоите семинари и тия неща. Не. А, как, как се почувства? Тъпо ли ти беше за това или, ти, или беше супер окей okay с това нещо? Защото а... е, малко е... <clears throat> Такава е работата. На време аз стартира с Лави Трифанов. Аз нямах идея кой е Хайде, той. Бе. Те ми аз стартира с Петя Дикова с Галя, с Гала, но а, големия успех, така да кажем, дошъл, като ми поканиха при Слави. Аз нямах идея кой е той. Аз съм рускиня, не гледам да. никаква българска телевизия. Те ми канят три пъти, аз три пъти им отказвам. <laughs> някой Слави, някой ми кани там. Да. И а, на третия път идвам. И след излизане от а, шоу, изведнъж аз разбирам, че живота ми никога няма да е същия. Кажи, да. Просто го разбирам. Им звънят от екипа и казват, искам договор с теб веднага.

търсил адвокат и аз казвам, знаеш, тук някой слави някой договор иска, той известен ли е? И той така... <coughs> И аз разбирам, че, да. не, че нещо явно тук с Наталия. А, утре сутринта бързо на кафе и <laughs> малко да ти обясня нещата. И така, окей. Е, и а, подписахме договор буквално там след няколко дни. И а, по всички медии. Е, как? И а, аз исках да помагам. Моята цел, аз съм човека люб. Да. За мен хората най-важната ценност. Аз просто много обичам хора. Бро. От, каквито и да е всички народности, националности, ориентации. Тези неща не те Хора за мен са много важни. И за мен това беше начин да дам максимум на хора. И след първото предаване ние получавахме хиляди писма. Хиляди. Тоест, предаване беше такова да отговаряме на въпроси на хората. Да. Хиляди писма. Хора ми спирах по улица, беше най-мила една бабичка на 80 години ми спира, едва върви миличката. Ой, Наталка, аз ти гледам на внуците ти, и казвам да ти гледате. В този е. момент забрях и разбрах, че наистина съм известна. да, да, в този момент. Ама то при теб е станало така как му казват това, овернайт. То е станало овернайт. То става просто за една нощ. Да. Но аз съм свикна, не причем сега за първия път, преди 5 дни, направих английския тикток преди 5 дни. Да. Може да бити регистрация. Дори За първите да 5 дни имаме 124 000 гледания а, от гледан. американците. Видео ми на 124 000 пъти за 5 дни. Човека, който е принципно в Америка още да. не познават, и аз цъкна да видя кой ми гледа, американци, англичани. Тоест аз за 5 дни просто не ми беше на темата, но така, между другото, там на кухня записах се едно видео. Да. И той е отварям след 3 дни, 3 дни минаха от, от след, преди 5 дни го отворих, преди, преди 3 да. дни пуснах това видео. И 124, може би вече повече хиляди Сигурно, да. гледания а, в моя Фали е TikTok. Е а, да, това Ето, ми е TikTok. Наталия е тук, а, Наталия къде е Дончев, това е видео? Кобилкина. Бе, някъде тук някъде е. Някъде в пин, трябва да бъде сложено. Не, не е едно. Да, така че някъде да. тук е поства и ако на тия работа. Така че просто много бързо става, да, това е правилно, като трябва. А, много бързо стават нещата и се разрастват. И а, от нищо е. Не, този горня. Ама ти, ти, е. правиш, ти правиш семинари по света. Ами навсякъде там. Да. сега се върнах от Сейшели. А, постоянно по цял свят правиме. Сега организираме в Лондон за българите. Казвам, искам да, да. покажа моя Лондон, защото моя Лондон е доста различен. Аз много добре познавам този град. Принципно там, като живея, винаги обичам това място и го разпознавам. Да. Аз съм убедена, че познавам България повече от българи. Сигурно. Аз съм била на толкова много места, планини, толкова легенди, истории знам. Един път водих семинар а, в Банско и след това отиваме в Банско, има едно много малко до Банско, много-много малко селище. Бакона там пет къщи има. Да. И отиваме, сме супер гладни, там трябваше да един ресторант, който не работи. Ние ага. сме с група 30 човека и всички са гладни. Казвам, дайте да влезнем в, ня... в нечия къща. Аре. И чукаме в една къщичка. Тя е такава като гостива къща. Mm-hmm. И там една бабичка ми казва, много сме гладни, може ли да поръчаме да купим някаква храна от вас? И тя каза, Наталка, Наталка, ай, каза, чакай, чакай, зеле имам, зеле! <laughs> И, и е, това е бабичка зеле и моркови. Казвам, какво още имате? яйца, яйца. И казвам, дайте кухня вим и влезем в то на бабичка и започна бързо, казвам так, распределим кой какво да. режеме салатки, биваме яйца, да. там какво, платих мы там един класик, да. там тройная сумма, да. а, почерпихме Знаеш, бабичка. Забавили, тази, а, бабичка беше щастлива, намерила някой чичко, той дошъл с гармоника, започна а, да свири. С, с идва, Толкова беше купон и бяха много българите живеят чужбина и те казаха, дори да поискам да правим такова нещо, то не можем. Да. Той просто става така. И има много хубави селца в България, много традиции. Идем тук скачаме през огъня. Аз правя академия да, за правителите, които да. карам хора да качат през огъня. Тоест ние се връщам към такива интересни ритуали. И това е много готино. Да, кажи ми, какво, какво правите на семинарите? Аз имам, имам приятелки, които ходят на твоите семинари, сега даже се върнаха от, от Сейшелите. Да. Така че аз знам горе-долу какво се случва. Може и да ни разкажеш малко повече. Е, сега как мина това на Сейшелите? Какво правите? На Сюсарі мінила великолепно. А, Правихме много правим семейни констелации. Това е такъв метод на психотерапия, в който ние изчистваме безсознателни блокажа. Тоест, принципно вярвам защо съм толкова бързо ставам популярна навсякъде, а, защото давам резултат. Тоест, има нещо, не знам, в моята енергия, в поле, в карма, в мисия, не знав какво, но когато хора правят това, което казвам, при тях просто се случват неща. Сега, днес получих съобщение от една клиентка, тя беше на Сейшели, и там правихме една от техники, а как можеш да имаш мъж на своите мечти. И тя сутринта ми пише, Наталья, срещна го. Вот както да. ти ми описа по списъка, просто точно такъв мъж съм го срещнала, абсолютно идеален, както вот просто там с костюм седи, какъв си години, възраст, положение, статус, свободен е, много ме харесва харесвал, покани на втора среща, цялата трипе от щастие. А, и това са такива стотици. Смисъл, който работи с мен, при тях стават неща. Не знам как, но стават. Как така? Списък? Какъв списък? И ти трябва да знаеш какво искаш. Тоест, аз винаги съместявам два пълъкълба, лявото и дясно. Лявото ти, ако а, не знаеш... Само жените как... го можете. А ние мъжете, два се оправяме само с дясно. Лявото пълъкълбо отговаря за конкретика, т.е. какво конкретно искам. Дясното обаче трябва да имаш емоция. Тоест, ако ти нямаш... Значим тази маска, която срещна мъжлят Сейшели, ние а, пуснахме 20 места и списък беше много на 30 човека. И ние mm-hmm. започна да отказваме хора, постоянно места в хотела. Да, хотела припълни. Да и няма места. Имаше тръгване, а, в петък тръгване, в четвъртък е- и трябва да направиш COVID тест преди пътуване. В четвъртък да. един човек да. прави тест е болен. И Ега. не е, може да отива. Едно свободно и е място. Едно свободно място. И тази мацка, а, я звъня, казвам ти сега, можеш ли да тръгнеш сега след един час, а да, тя летище. в Бургас трябва да стигне до летище, да. т.е. да бъде там 5 часа, там 4 да. часа на летище, т.е. трябва сега да тръгне. И тя, мога, и тя каза просто Смятай, влизам как вкъщи, да хвърлям каквото имам, дрехи, каквото да. просто така. Затварям, хващам кола, карам с 200 на летище, там спирам, оставам кола на летище и скачам самолета. Просто е сега. И а, наистина е, случиха чудеса. дошъл мъж, тя мечтаеше. Тоест ти трябва да си знаеш какво искаш и да имаш така наречено изгарящо желание. Тоест когато ти просто не можеш да, да го нямаш. Тоест ти изгаряш от това желание да го имаш и тогава то при теб се случва случва и се завихрят нещата. Тоест просто изгарящо желание стои в основата. Да, това значи ли, че а, мога да кажем, че, а понеже не знам, тук религиите, поти и всеки такива работи, няма да ги коментираме в момента, но това значи ли, че първо създаваш зранцето и после го засяваш горе някъде в Вселена, сила, Бог, желание, мечта, ма, все тая. Има ли според теб някакво такова... А, а, как беше думата? Все Има ли, има, ли, има ли вариант да е а, от силата на мисълта това? Няма вариант да имате желание и да нямате сила да го сбъднете. Такъв вариант няма. Тоест, когато Господ дава някакво желание, каквото и да е, дори най-лудото желание, винаги заедно с това той дава сила и енергия да го направите. Но тук често се появява страх. Mm-hmm а дали ще се справя, а дали ще мога, а дали това е възможно. Когато ние се преместихме в Лондон, беше по време на локдаун и а, не само локдаун, но и стартира Брексит. Е, браво. И това да. беше много труден момент. В смисъл, аз намерих адвоката, съм с мой руския паспорт, намерих адвокат да се, да, мой мъж е грък, да се преместим по, това че съм мъж да. за европеец. Обаче той каза, трябва да местиш сега. И аз казвам, смисъл сега. Заради той е казал, заради Брексита, да, да. имаш буквално три дни на преместване. Ние бяхме тогава, вече живяхме в Гърце да. и правихме крещене точно тогава, в тази седмица на детето. И аз на моя мъж каза, ние след три дни а, се местиме в Лондон. Трябва, трябва да тръгваме. Да, и то каза смисъл три дни. Ми казвам, трябва да купим бързо зимни дрехи, защото ние сме в Гърция на лято. <laughs> да. Трябва бързо да намерим някакъв апартамент там за първите две седмици, Варанби, нещо да букнеме. и се местиме. А ние имаме персонал, там коли, да. лодка, там един куп е, да, неща. Да, но да отидете, пък тук нещата в Гърция ще остават или а, ще, Да, но ти трябва да уредиш всичко това и е, без да има идея дали ще станеш, така се хайдвате да. там каквото да. е. И ние събираме, отивам, купувам чисто нови дрехи за зимата. Събирам 6 куфара, два малки за детето и два да. големи за нас. И 6 куфара се местим в Лондон а, на R&B апартамента. Да Супер трудно. Страшно много документи с такава огромна папка, да ги събираш, да ходиш. Много българи ни помогнаха. Това беше невероятно колко много българите дори не ми познават лично. Да. Когато аз писах пост, че ние сме в Лондон, толкова много хора ми писаха, имаш ли нужда от помощ. И реално някой човек, да не го познавам, един мъж душил ни помогна всички багажа. Някой ни помогна, трябваше ти да имаш адрес, една жена не ми познава. Дава ми адреса си, да, да. можем да подадем там документи. Бях Аха, шокирана да, да. просто колко са добри хора, като ангели. Неки бетелки ми идваха, помагаха там, да ще нямаш нищо, чершаф, нищо, ти всичко трябва да купиш наново. Да. А, къде да купуват, какви фирми, какви документи, как се прави телефони. А, беше нещо много трудно но просто с човешка помощ и желание, и изгарящо желание всичко стана. И точно в последния момент успяхме. Точно буквално на 21 сме подали декември всичко. Да. И след 22 вече стартираха коледни празници Виж, и не приемаха документи. А ние бяхме в Лондон в деня, когато Англия излезна, когато Брекзита влезна в действие. Ние пък. Сириш, това е станало, ние сме и същия ден там, в, да. в Лондон тогава. Тогава ли излезна? Значи не е било тогава. Не е било тази разлика. Тя, тя е била към 20. Се тая, това не е важно. Да. А, абе, два-три пъти казваш изгарящо желание. Това някакво е ключово е. Да, защото това е важно така. Ти не можеш да спиш, ти не можеш да ядеш, ти просто много го искаш. Когато ти много искаш, то това ти е като става м- идея, т.е. ти имаш енергия, ти можеш да не спиш, ти можеш да не правиш неща, ти просто трябва да го правиш. Мисъл, ти забравяш за храна, забравяш за сън, ти просто следваш своята мечта и тогава неща се нареждат. Това като любовта, тя, тя е такава. Ми да. <laughs> как се усмихва? Еми такава е. Сега какво да кажем? Такова е, наистина е такова. Според мен е така. Е, Поне аз като е са с жена ми, просто е приключение е това. Любовта е голямо приключение. А, добре де, ти сега гледам в канала ти, аз следя там нещата, които качваш. А, това, че си така искрена и откровенна в а, сексуално отношение, когато разказваш тия неща, а, как приемат хората това нещо? Не само тези, които са около теб, защото тези, които те следим, го приемаме позитивно това нещо. Mm-hmm. Но как го приемат? И срещал ли си някой, който казва, не говори глупости в интернет? Не. Браво. Поне на мен никой не ми се осмелява да кажа. Мисъл, може би го мислят, но когато ми срещат, обикновявала, много ми помогна, много ми беше Защото полезно. действително е така. Тоест, бях с път на едно предаване в BTV и оператора идва и започна ми гушка. <laughs> Какво стана? Коза, ти ми спаси връзката. Виж. Аз пуснах едно видео, че орална любов ли а, чисти кармата. И той пусна това видео на приятелка. Си каза, чисти карма грешницата. <laughs> Не бъди грешница! Чисти карма! какво беше? Орано не, орано любов след 40... Не нали така беше? чисти карма. Или как беше? По всяко време, не само за 40. <laughs> Вика, всички а, аз имам друг инстаграм, това ми е другия. Знаеш какво а, си говорихме? Говорим си, Тали че е а, ти си казала, че един мъж а, трябва сутрин да бъде буден с... А, любов. С урална любов, да. Трябва да бъде буден с урална любов. И ние тук всички осъзнахме, че сме в зимен сън. всички в момента, даже знам как стоим будни, ние в момента спим. Много време спим. Да му някой ще ме събуди или няма? Е, никой не иска да ме събуди, нещо нещо. И спъти камено, едно спане съм ударил. Дули даже вика, не, не беше Дули, с кой говорих, викам, ще дремна по време на преданието, ще ме събуди ли някой? Да, да знае човек. А, Та, наистина ли смяташ, че е така? О, да. Наистина смяташ, че свирката чисти карма? да, защото така, е? по този начин ти служиш на мъж. Когато мъж е щастлив, между друга, не знам, че не го знаете или не, но за много мъже свирка по-хубава от секс. Нали така? Да. ще, ще му убият. Ай, не само, че ще му убият. Не, не, не, не. Не е по секс. Не, не, е защото аз имам две деца и сега жена ми ще вика, айде сега по-хубавото от секса. Аз ще викам, мило, тя ще вика, а сега по-хубавото от секса, от другото не може. Да. Трябва да измислим какво друго чисти секса, за да можем. И да така. Така че когато жена прави мъж щастлив, той е доволен. Той да. е доволен, е той е един такъв отпуснат, върви си добре, има енергия да прави неща. Има, няма нужда да мери пишките, той си е доволен. Mm-hmm. С цялата му агресия, тестостерон излезнаха, всичко излезна, Той е много помиролюбив. Да, така. Е. Мъже, които са наранени от жени, които са нещастни. Аз много работя с жени, които имат домашно насилие. Но тя не му дава секс. Тя да. не му дава секс, той се ядосва, започна да пие, да проявява агресия, да. седете да получи този секс най-накрая, да. тя още разбира се повече не му дава и става драми. Тоест принципно, ако жена би проявява повече интерес, желание сексуално към мъж, много мъже не би пили, не би проявяваха агресия. Има ли жени, които си обичат мъжете, обаче просто не искат да правят секс с тях? Защото... Ми значи не ги обичат. Точно това ще я да кажа. So... На тия хора, които идват с проблеми в къщи, не може ли просто да им кажем, има не е жени това с проблеми, мъж? има жени, които имат някакъв там травматизъм, проблеми от секса, т.е. Като, да. като малките го изживяха, т.е. просто имат да. някаква травма, изнасилване и така нататък, смисъл има нещо, което затвори нейната сексуалност, но абсолютно нормално и здрава жена да има сексуално желание и да иска да прави секс. и честен въпрос, кой иска повече секс. Една жителка но то е Аз... ясно, че мъж иска повече секс. Абе, не е много ясно. Да. Аз казвам, не съм съгласна. Абсолютно. С моето проучване, че жени искат повече секс от мъже. особено на определена възраст, след 40, жена иска много. Не има тази вид, когато <laughs> жена, жена е на 20, на никой няма да дам. Жена да. на 30, ми все пак може би ще дам. Жена на 40, на кой да дам, на кой да дам. <laughs> Между другото, има ли нужда, поне ще го кажа, има ли нужда някой, който е сексуално ограмотен, както ти, да говори с по-младите момичета, да кажем, които живеят в тази стигма, която ти кажеш, на никой няма да дам, на никой няма да дам. И с идеята, че не знам, може би, как си го представя, че секса е нещо много лошо или че... Защо, защо е така? Ти си била и момиченце и сега си дама този етап, това преминаване? Ми принципно с години количество преминава в качество. <laughs> То есть... Ты проказував, да? Э, на помладу, то есть там видно два предвата пола. Да. Постепенно тебе искаешь не просто такого вертолива движения, Да. а искаешь некого такого качества, свързване на всички нива, на духовни нива, на енергийни нива. Да, просто. особено на такого ниво, съвсем а, друго нещо става съвсем друга история. И с това на един момент ти не искаш да се разменяш не с това, че не искаш, а просто искаш качество. То есть, както да. наречем, сега избирам да ям хубав ресторант, отколкото да ям, ще ме има някаква такова не готина, предпочитам да ни ям на момента, да изпия вода, но да изчакам до хубав ресторант. <laughs> да. Правих безплатни лекции в училища. Аз предложих, винаги предлагах безплатни лекции в училища за ученици за възрастните класове. Много директорки не го приеха, окей, но имаш такива, които казаха супер, ела Естествено, при нас. те трябва да бъдат ограмотени. И ходих при деца на, от 15 до 17 години. Между невероятни деца има в България, невероятни. Толкова отворени, готини готини деца и много, много искат да знаят. Те са като гъби попиват всичко. И дошло едно момиче при мен и ми каза, аз съм един по-възрастния приятел, тя на 14, на 18, който ми да. кара да прави секс и иска да прави секс с приятели му. И аз казвам, как, как? Ага. И аз казвам, чакайте на майка каза, някой знае ли? Каза, аз не искам, но той ми заплашва, че ще пусне някакви моите снимки на е, някъде. Това Вече... Е и аз сега казвам, чакай, някой знае ли в твоето семейство, че ти си такава ситуация? И тя, не, ме никой не мога да кажа, ще ми убият родители. И стана ми много тъжно за момиче, защото началото няма доверие в семейството. Тоест има в семейството, такива са има много. Тоест, често децата няма при кой да отидат. Mm-hmm. Точно на тази възраст, 14-18 години, често те са никой не им каза какво правено, какво е грешно. И наречем, ако ти си на 14, някой там Чичо на 20 за теб, който на 20, е. Чичо на 14, да. идва и ти каза, ако трябва да правиш, може толкова да щупи психика на това дете. Така че много м- такова, много искам да правя, мисля, ние правим и безплатни обучения, вебинари сега за тинейджери, но това е една огромна тема, ако тези тинейджери няма къде да отидат. При кой? При майки бащи не отиват, със сигурност. да. учители също. Да. Така че а, плюс трябва да знаем, че има понятие импритинг. Импритинг запечатване, т.е. първия мъж, той се запечатва завинаги в психика на жена. Да. И ако първия път беше болезнен, неприятен, проблемен, тя цял живот това влачи. Това може да отрази на целия сексуалния живот. И с това първия партньор трябва да бъде подбран супер отговорно. Когато момичета четет много любовни романи, любовни филми, те четет само това и само mm-hmm. с това живеят, mm-hmm. вкъщи е толкова непоносима среда, че тя избягва. Тоест психика иска да избягва от реалността. Тя не иска да приема реалността, иска там бъде такава принцеса, да бъде принц на бял кон, но в реалност тя не живее с реалност. И там а, винаги... това е много хубаво изречение. В реалност тя, тя, тя не живее в реалност. Да. Това е много яко. Тоест тя живее в своята мечти фантазии. Разбира се, един момент тя ще се събуди, то с е такъв хубав шамар ще се събуди и ще каже, вау, всъщност какъв ад живее. Той не е ад, той е живот, но ти трябва да се научиш някакви общи човешки закони. И секс е един от тях. Най-късната клиентка девственица, която съм имала на 38. 38? Да. Жена, Ама с какъв вид проблем? с това, че де, а, с травмирана като... беше супер страх да правя секс. А, притесняваше, че не знаеш в каква от три дубки трябва да го вкарва. Съм... Чакай, колко дубки? Чакай, колко дубки? <laughs> Да. Как, как, как, как, Аз така, как, нещо съм пропуснал. <laughs> Нещо не съм видял. Имам две деца, но нещо не съм видял. И казвам, как така три дубки? Те са две. Сериозно ли? Ей, това е много... И аз бях шокирана, жена с няколко висше образование, да. доста социално реализирана. Да. И Па просто да беше, беше... в интернет да види. Беше много интересно. Там, да, пак имаш някакви травми от детството. Да, е, това и... Е, на момента вече правя се всичко е наред, но беше дълъг процес да достигне до това нещо. Съм просто си процес. Това си е някаква травма от детството, виж какво нещо. Е. М- защото аз смятам, че секса е а, много важен за взаимоотношенията, за връзката е много важен, за... Абе, за самия човек, като човек, дори да не са във връзка, да отиде прави секс с някой. Това също е много важно. За тебе си самия, дори да не си във връзка. Смяташ ли, че секса извън връзка а, помага или повече може да ти създаде проблеми? В смисъл извън Мисля, ако си ергени, просто правиш секс с някой в, в, след дискотека, след излизания, запознали сте се на плажа, краткосрочно. Зависи от възрастта. Ако ти си на 20, там 18, 25, да. това е нормално. Тоест, там наистина ти трябва бройка. Просто ти сменяш, искаш така да си тестваш, да се научаваш, да, да. ти любопитно. Но един момент, някой момент трябва да дойде, който човека трябва да спре, да каже, всъщност искам да изградя близости. Да. И този купнеж трябва да се появи. И интересно ми с един партньор да вижда много неща. Така че ако mm-hmm. човека на 40-50 продължава да сменя жена всеки ден, аз би казал, че там психически проблем. Ха! Със сигурност. Нали? там бит на проблеми е с близост, мыжем расцы, проблеми е с майка, че там смотан баща и е, там майка го смотала. Идва нещо... ли, идва ли при теб жена, която да си признае, че е мъжемаска, да каже, просто имам проблем с, с мъжете някакъв? О, пълно. Правя секс с тях, примерно, или не правя секс. Просто не ги харесвам. Защото това ми е много любопитно. Откъде тръгва това мъжемразене? Дали е от това, че искат социален статус малко по-различен? Дали какво е? Какво е? Няколко варианта. Ли такъв случай? Първия вариант, когато е семейство, значи аз съм махнатка клиентка, а, баба и беше насилал мъжена и дядо я прибиваше, тя не му даваш секс, след това същата история с майка, мъжаха майка насила по същия начин и тя видяла цял живот бой. Э, От таким жени тя мрази мъже. Тя има четири висши образования, говори пять езика совершенству съвършенство и каза, аз никога няма да се оженя. Искам да съм винаги независима и Ето винаги това... да нямам никакви мъже до мен. Тоест един вариант това. Втория вариант, когато баща изневеряваше. Тоест, когато жена е израснала в семейство, когато mm-hmm. баща изневерява и тя види, че да бъдеш съпруга, това е винаги да ревеш, да имаш проблеми, по-добре да бъдеш любовница. Да. И тогава тя автоматично намира жени мъже. Ще каза, само да не съм съпруга, само да не да. ми изни, тук да изневеряват. Да. А третия вариант, ако има мъж, който е наранил по някакъв начин и тя отомщава на мъже, той може би, аз имах една клиентка на 57, е мъже. Тя беше на 17, когато тя наказа на някакъв момченца, аз те обичам, и той каза, аз теб не те обичам. И се изсмял. Е тя дошла при мен на 57 години и каза, мразя мъже. Не, бе. Затова, че на 17 я отрязаха, тя са сама цял живот на доста успешна социална позиция. И при това има огромна омраза към мъже, защото един мъж на 17 я отрязал да, и се е да. смял. А, много чувствителни създания са жените. Това е. Ето, мъже, мъже, са, мъже са по-чувствителни. да, само да кажа, да фърва още отговорност върху мъжете, че ни е малко в този свят, всичко мъжете отговорност на някакъв вид има. Мъже, а, не отказвайте на 17. <laughs> Е, нали, вие какво става. Това е отговорност към, към мъжете. Дори сега, ако ни гледа някой, сега ще каже по-чувствителен момък, ще си каже, гледай какво нещо му причина на едно момиче до 57. Момиче да причиняват по-зле неща. Мъжа съм много... Айде да го кажем! Момичетите притежават, ба, притежават, да, притежават. Причиняват по-лоши работи Ние също имаме души. Вие сте мъже много по-чувствителни, Така както реват на моята консултация мъж, нито една не реве така. С гласи като магаре, нали? И, и с дългата, с многото въздух. Мина ти, да. Мъже са много, много чувствителни. но много един жените, път, като го отключи, край. ние сме такива като гума. Малко така ще поревеем, помедитираме и не мина вече. <laughs> да. На мъж той се чупи. И той може да е счупен цял живот. Трябва е много хубаво казано. Малено, браво на. Нати. Браво, И просто ако се счупва край. Край. Почти, често, често няма лепени. Искаш да кажеш, че жените могат да бъдат е, премодулирани, ще кажа. Да, могат да бъдат пренастроени. Mm-hmm. Но мъжът може да бъде щупен. Мъж, често, като се развел, повече никога не се оженва. А жена много често с това има един, два, три брака, абсолютно между другото. Много вдовци, които имат деца, никога повече нямат жена, се посвещават на деца. Докато много жени, естествено, има такива жени, които не си посвещават, се остават само с деца, но има доста, които си оправят живота. Жена по-лесно е си намира любовта, отколкото мъж. И мъж, ако е разведен, тя го изостави, той години с тази травма ходи. Години. И не може да прости. Ти откъде? Откъде си развила такова уважение към мъжа? <laughs> Защото говорихме за травмите на другите. Да. Но това, което виждам при теб е уважение към мъжа. Като личност, като мъж, като фигура, защото знам, че ти казваш и раменете, ръцете, ти харесваш и фигурите. Как ти разви това е уважение. Как ти разви уважение към всичко, което е мъж? Майка ми. Майка ми винаги слагаше баща ми на пьедестал. Мисъл, той просто беше Бог. Независимо, че те правеше много глупости, много били. Независимо от това, винаги баща би е Бог, и това място е непоколебимо до днешния ден. И просто заложила това уважение. Те могат да се карат и казвам, може би той не е идеален мъж, но той е идеален баща и той е мъж. Точка. И просто заложено ни. Е. Мисля, за мен наистина аз много уважавам мъже. Много, да. И много обичам и така съчувствам на мъже до голяма степен. Да, абсолютно. Разбирам колко ви е трудно са жените. Понякога казвам, Господи, като чувам женски такива драми, казвам, милите мъже, Господи. Да, отсреща си мъж някъде, да. Дай Бог търпение. <laughs> Това е много хубаво, че го кажеш. Защото срещам, да, това е, срещам феминизъм и срещам мъже мразки как па не срещнах мъженизъм <laughs> и женемразки. Има, има женемразци, но аз мисля, че те са просто гейове. Ми, знаеш, мъже, аз... Или са асексуални. Например, колко често един мъж ще ти е да запознае, тя супер груба може да го отреже. Ето това е... А... Никога, никога един мъж, дори той 15 пъти женен с 5 деца, той никога няма да отреже грубо. Той ще каза, извинявайте, сега ако мога да помогна малко, тук жена ми ще дойде, ще намери някакъв много тактичен начин да откаже жена, дори ако тя на по-голяма възраст. Аз сега правих Лондон а, такова партия за познанства за мъже и жени. И така се почти доха доста млади мъже и бяха доста по-възрастни жени. И една дама беше на 65, един момък беше на 25. Айде, не. Но, така... Ама то, е такава така, кръг се въртат така, среща, нали? Да, и там. те се в един момент трябва да седнат заедно. Реално. И, да. да. И един момент трябва да говорите. Аз мога, а то такъв един готин момък с плочки плочки. И е, казвам, боже... Той как тук сега ще реагира на тази дама, се пак да. на 65, много уважително. Той, той я погледнал, комплименти казал, а така се поинтересувал от нея. Казвам, браво, пипичага. Тоест, е, дори Браво, смисъл, да. голяма разлика в възрастта, е, той си много симпатичен мъж, никога не би си позволил грубостта. Мисля, това много ми се радва. Просто да. такива сте мъже. Е, не сме всичките такива. Има някои, които са штрап, штрап. М- има наранени а, че... мъже. Това са наранени мъже. Мъж по природа не е такъв, но ако е наранен, той може да реагира така. И добре, ако една жена попадне на такъв мъж, тя трябва ли прояви толерантност към това нещо? Така е. Той е такъв, не ме е отрязва, защото съм грозна, защото той е наранен. Коя жена в този момент ще помисли това? Ми, Шика, не ми е от косата, не ми е от роклята, от него си е, <laughs> до пак, пак той си е виновен. Осозната е когато жена осъзната и тя може да вижда малко над нещата, над mm-hmm. болката, тя ще види, че той също е добре. Няма лоши мъже, има и няма лоши хора. Има хора, на които ни не стига душевна сила и любов. Просто това е закон. Като кажеш душевна сила, има ли... Има, според мен има, но не знам, ти си имала повече случаи такива, би, би ми било интересно. Има ли, има ли а, вариант една жена да се влюби в мъж, как се казва, втора, трета крачка, да, да не е от първия път, да в началото си е казал, а, бе от тук, да. Обаче той с нещо в себе си, не като външен фактор, не като черта, да успее да я спечели тази жена и то не краткосрочно. Mm-hmm. Тя да остане него. Милиони такива случаи. Принципно жена се влюбва в действие на мъже. Дин пример, нам это приятелка, тя а, запозналась мыште, но красива мацка, той много по възрастен от нея, такъв не е много симпатичен. Обаче, а, тя е такава красавица модел. Той е такъв един бебе с косичка, така. А, и той обаче правеше много действия. Какви? Тя имаше много голям проблем там с нейните близки, бяха болни там нейните близки. Той плати, намери болница, платил лекари операция и беше до нея в тези моменти, а помогна с работа, помогна там на брат и той е спомогна на цялото семейство и тя просто се влюби в действия му. Той е дал стабилност. Ми той се погрижил много. И тя, бидейки, че той се мъж на думите, а не на такива, че тя може да ръща него, тя се жени за него. Тоест, когато видя действия. Хотя изначално, принципно, не е нейният типаж, голяма е възрастова разлика, да. но с действия той си е спечелил. Това нещо, погледнато отстрани, е голдигър. Не. Как се намира, къде се намира разликата между а, такъв мъж да се появи и тя просто да търси как да кажа, тя, тя просто търси голдик, тя, тя търси да, да намери човек, който да плати всичките тия неща. Жена винаги търси стабилност, а мъж винаги търси красота. Така е, но, но съм против любовта да се нарича стабилност. В смисъл парите вече да се наричат по този начин, защото едно е любов, може би в моята романтична представа. Али, едно е любов, друго е купена любов. Ако минава време, и ти се погрижи всичките тия неща, да, съгласен съм, ще ти проявяваш страхотно отношение към тази жена и това нещо би било, а би дръпнало струната, да кажем, на тази жена. Но ако той нямаше нито една сутинка да го направи това и да даде тази стабилност. Не значи не е тази жена. Е, да, да, ма все повече жени искат такава стабилност. Тия мъже за да, кой са искат. тогава? Естествено, че искат, защото да не искат. Ми не знам аз. Ми, той си иска също красива жена. Защото знам, че ти в крайна ами, сметка Ми, той също... не го решаваш ти това. Просто го коментирам. Той също иска жена, която има идеално тяло. Тя всеки ден е, подача се спортува в зала, еде само салати, супер се грижи за себе си, много е интересна, супер сексуална. Мисъл, той също иска. Мъже също искат Бентли. И ако ти купуваш Бентли, ти плащаш това Бентли. Въпросът ми е един човек, който няма пари, може ли да има така жена? Не. Това искам, да, защото и на мен ме е ясно, и на другите ме е ясно. Не всеки може да има яхта или да кара Бентли. Абсолютно. Абсолютно. Но тогава ти, знаеш, тук има история на Скот Фиджералд, когато той се влюбва в едно момиче цял от богат род, а той е много беден. И тоа ќе преваштае то адвокат, каза искам да жени нашата стрела, каза, а пари имаш ли, каза няма, ми бай-бай. А тој е супер влюбен. И тогава тој каза, а ще спечели пари, отива в Нью-Йорк, там работи кој ли не, не му се получава, тя го чака, а тя а влюбен, влюби се в него без пари, но ну, баща не, не позволява. Да. И накрая тя прави много хитро нещо, тя му пуска писмо и каза, знаеш, Скот, а, здравей, Майкъл, Скотт мне предложил брак, но понеже то е исчезнал. Така че прилагам а, благодарите за покана за брак, ще съжение за теб. Тоест така промокира ревността. Да, да, да. Скот и праща го на Скот. И е, Скот, който чете писмо, пошторява от гняв и сяда и пише книга. Великия Гексби, направен точно по неговата история, пише книга, която става за там седмица бестселер, продава книга и с хонорара от тази книга отива при баща и я взима за жена. И вероятно, ако не бъдат сложили такива условия, то е никога не би станал Скот Фиджералд. То, то, то, тя си е изкарала парите да му стане жена. А, ми да. Това е готино. а, добре де. Само, че наше кое малко му притеснява. Може би като мъж де, не знам. Една бедна жена може да има богат мъж, но един беден мъж... Може да има една богата жена. Това ще я кажа. Може ли да има една О, богата да. жена? Сега много такива двойки има. Има ли тук размен на монета обаче? има, ти трябва да бъдеш, да бъдеш нейния гейш. Точно да танцуваш да до нея. Мисля, ако ти като мъж, аз имам приятелка, тя е много добра лекарка и с много добри доходи. Mm-hmm. Нейният мъж а, взима смешни пари, там знам, 100 лева, 200 лева, някакви смешни пари. Да. И а, те се оговориха, те има дете, той изцяла готви, чисти, ако детето в болница, той отива в болница, градини, училища, всичко, всичко, всичко, всичко на него. Тя само работи. Неговата работа е изцяло деца, семейство. И те са много хепи. Но нейните пари ти вкарате сега в обща касичка, т.е. те заедно ходят на почивки, на там, на сам. Да. Но изцяла всички неща, ще тя е хирург, тя обича работа си, иска да работи, това е много трудна работа и тя търсеше мъжкото, ще се грижи за деца. Когато ходим далече, бях на награждаван на бизнес леди пред няколко години и всяка жена, там бяха най-успешните дами на България, всяка жена, заставайки на микрофона, казвайки едно и също. Благодаря на съпруга ми, че гледа деца, докато аз работя. Познавам стотици жени по цял свят, които на момента правят успешни бизнеси, не може. За някой трябва да гледа дете. Така, е, така, е, така. Е. Ако няма деца, не е проблем. Но, Но присъщо има... ли е за природата на мъжа това? Ми знаеш все повече, да. Защо? Много мъже да, как, как вече го искат. мъже? Ми вече го искат много как, мъже. Как, как една жена после гледа този мъж като бог? Като бога, който майка ти е казвала за баща ти. Ми тя го уважава с други неща. Ето, кажи ми. Ми много добре го гледа. Тя разбира, че тя не би живяла с алфа мъж. Не всяка жена може да живее с алфа мъж. Мисля, не всяка жена може да се починява, да се съобразява, да танцува до него. Който плаща, той поръчва музика. Точка. Може ли да кажем така? Хората са алфа и все тая. Другото, ще да е бета, гама, няма никакво значение. Да. Да кажем, че хората са алфа и бета. Мъжете също са алфа и бета. Mm-hmm. Жените също са алфа и бета едно семейство се създава от алфа и бета, без значение от по коя страна на алфа и бета ще бъде. Така ли казваме? Да. Харесва ми. Но, но мъжа е бета и в семейството, бета и в приятелите си. Ми да, то ще намери самият, алфа самият приятел. такъв човек е бета. Да? Да, в смисъл, не е само в семейството си бета. Ти се смееш, моя екипа. Не, не се смея. Много ми е интересно, защото това го говориме с жена ми много и ги коментираме много тия неща, много често след твоя видео, и, и, и говорим за тия неща и в момента си говоря с теб и това на мен ми доставя страх, страхотно удоволствие, казвам ти и ми разказваш истории и това е още по-интересно. Това е а, един млад, аз в екипа имах един, едно момче, много добро момче, много интелигентно дете. И той ми каза, да, Наталка, имаш ли случайно някаква богата клиентка? Аз ще я гледам. Жиголо. Аз, не, не е жигало. Е, да. Но той, той е много интелигентен. Съм ми каза, че да. е много симпатичен мъж. И той каза, аз ще готвя, аз обичам да готвя, ще свиря китара, ще я забавлявам, ще правя масаж на краченца. Е, а, но тя просто трябва да работи. Аз не искам да работя. Аз искам така да бъде за нея. И повярваме, много жени го искат. Много жени искат мъж. Реално тя, ако алфа и тя работи по 100 часа на ден, тя няма как. Мисъл. Добре, аз то изпитвам тъга към такива мъже. <laughs> Защо? Аз разбирам много добре какво ми казваш. И ми е много ясно какво ми казваш. И разбирам, че взаимоотношенията във връзката с алфа, бета, без значение от пола в позицията, нали? Защо на мен ми е тъжно за тия мъже? Аз съм такъв въртал от тебе ти е дадена патка да и това да си мъж и ти се отказа от това. Ми, не всеки мъж може да бъде мъж. А, Казваш, че това не е мъж. Ми, сменят се полове. Тоест при него повече женски чакри, при жена повече мъжки чакри. Да. Както не всяка жена иска да, да бъде жена. И са много жени сега искат да карат големи коли, да имат собствени бизнеси, да, имат независима свобода и тя каза, да печка, църква не е за мен. Смяташ ли, че това цялото нещо... Е, как ще... Не мога да е Как ще кажем, че цялото това нещо е станало, защото баба е била бита от дядо? И сега всички искаме да караме джипки. Ми трябва да намериш какво искаш ти. Значи правя моята курсова гейша, да. защото е толкова популярен, а защото аз помагам на жена да разбере, а всъщност тя какво иска извън тези родови модели. А, така. Защото да. понякога това е наистина родов модел, а понякога, а, наречем, жена е алфа, но mm-hmm. понеже там баща беше лош, там майка е биш, нещо там случва, тя така намира се същата мъж, като пак я принуждава да бъде долу. Да. А реалност тя е алфа. И в такъв случай на нея трябва да работи, трябва да има успех, популярност, да прави някакви неща mm-hmm. и тогава тя ще е щастлива. Но има мъже, които са, жени, които наистина са бета. Тя обича да стои вкъщи, тя няма амбиция да работи, mm-hmm. тя иска да гледа деца и тогава тя трябва да намери такъв мъж. Имах една клиентка от гейши, тя работеше на три работи, имаше три кредита и работи, плаща, работи, плаща. И все намира мъже като жени и такива ни помагат. Идва, чукат я изчезват. Един да. тя се разболя и нямаше кой да я купи едно мляко. Тя тогава разбра, че нещо прави не като хората. Дошла при мен и аз дадох домашното. Казвам, отиваш в мола. Спираш непознат мъж. От 18 до 80 години казваш само едно нещо. Моля ви, купите ми рокля. Тя да, нали? бе. Тя каза, как ще го кажа? Казвам с думи. <laughs> Тя припада, избледнява, става изле, така каза Наталия, моля те не ми кара да го правя, казвам, не ме интересува, отиваш. Не ти пускам на втори ден на семинара, той е две дни семинара, ако не го направиш. И тя така тръгва. А на другия ден идва с такива очи, каза, слушайте, ко странно, отивам си че там, център мол. Да. А, както ти ми каза, първия мъж, който виждам, каза, не мислиш просто да е мъж. Три секунди го гледаш, едно, два, три и казваш, без да мислиш. И казвам, да, здравейте, може да ми купите рокля? Тук, sorry, I don't speak uh, Bulgarian. Така, уф, окей, okay. can you buy me dress, please? Да. И той каза, рокля? Така, да. Да ви купя. Да добре, каква рокля? В смисъл, вие ще ми купите рокля? Е, нали си купите рокля? И човека отива, плаща там, чака за тази, там първата рокля, той купува, дава рокля. Тя каза, не, сигурно, че е, е, е чужденец. Лиза е долу, намира, казвам, вие българин ли сте, да. Може да ми купите цветя. Ето да, какви цветя? Ще ми купите цветя. Е, нали цветя искате? И купува е цветя след това там поискаха кафе от други младежи. Купиха е кафе. И тя тогава вечерта каза, аз ревах цяла нощ, осъзнах, че цял живот нещо правя грешно и правя профил в интернет. Аз искам да се грижа за мъж, да, да съм домакиня, да му раждам деца, да давам хубав секс. Искам мъжката готов да ми поема. И просто честно, ясно го заявява. И запознава с мъж от интернет. Да. Той идва и казва, точно такава търся бившата ми беше луда работохоличка. Да. Аз никога съм нямал нормална храна вкъщи, чисти ризи. Искам, аз много, аз съм IT, американска фирма, много добри пари изкарвам. Искам къща да ми е чисто, сготвено от жена ми, не от ресторанта. Точно така, искам секс, разни. искам деца. Идеално. И тя там продава всичкото има, спря на тези три работи, но момент с духовно развитие, там учи нещо, Фануха. Е той се грижи. Двама са щастливи, но тя честно се заявила какво иска. Изгарящо желание не изкажеш желание. Ако мъж отиде в мола, и ще каже, какви ми рок. Това можем ли да кажем, че се е получило, защото ти каза, че мъжът е по ослужлив и той не би ударязал грубо? А мъже го правят също скоро моя клиентка, тя каза, запознах с един динамичною служба, той такъв симпатяга ми каза, имам един проблем, там, едіки всі дилк, ну, серйозно, фінансов дилк, да. і тільки на толкова ми місто нажав за човека, че му платих цілі дилка, така се оженихме. Но тя е бизнес дама тя си сільського такив миші, има три деца и си живеете живее 20 години. Сега, да, да допълниме за, за гледащия, че това не е масовото нещо, което се случва. О, на момента това е масово. Това ти го каза. На момента масово. А, аз Защо усещането, че е Скоро го чух в супермаркета в България. Нещо там трябваше да купя мляко, нещо на дете и чувам реч на българите. Има, а, искам някой да ми води на почивка. Друг каза, аз искам. Има ли някакъв такъв сайт да намерим такива? Айде да правим сайт. Нати, да, правим сайт. Защото имам съученици мои. Аз съм от спортното на Левски. Имам съученици, които в момента това работят в Германия. Какво? Е, ми гледат ги ни баби. Ти гледал ли Тиндър сега в Netflix един филм? Тиндър, из, а, не, практика. сега е излезнал един много популярен филм в Netflix. Се казва Тиндър, Сплиндър, нещо такова. А, за не, това момче, ми е тук отдолу. За това момче от Израел много е интересен филм. Как едно момче от Израел намира жени на средна възраст, не е mm-hmm. супер симпатични, и запознава с тях там първо цветя, букети, е там шампански. И след това, като знаеш, аз съм тук финансови проблеми. Да, да. Човека Гледах. събрал 5 Сетих. милиона или колко да. там пари от от жените за по-малко от една година. Да, ама той не оставал без жена. Той казва, отивам на бизнес среща, там казва, закъсал съм, а той е в хотела с друга мацка. Да. Тя му праща, той така и не се връща. Това го 5 милиона човека спечелил. Да. И, и никой не може да го сложи в затвора. Когато започнаха, той толкова хитро ги е, измислил. Да затвора, те, така, те, да, те самите приятели. <laughs> Те ти пращат приятели. Което ми доказа поредния факт, че жените се дават дори повече от мъже. Аз такава жена не познавам, ако така ти пуска 5 милиона, а той се е събрал. Значи искам да знаеш, че той е имал някой златен хуй. Не съмнявам се, той е скоро, скоро има златен ум. По-скоро така златен, да ги извърти, така да й даде фантазия. Е, добре, бе, са. това все едно няма значение. Хуя има значение. Ма просто го правиш с него. Да, да, да. Е, ползването са. Не, няма да въртиме тъпия разговор за, за, за размерите. Това е глупаво. Но да, може би пък го е ползвал златно. 5 милиона, ватко. Това е... Браво на е този хубавец. Да, бе. Е, то беше не хубавец, не е интересното. Да, <laughs> даже си не беше. Много е, много, много е интересна тази тема за любовта. такъв тип любов. Защото все повече се, се... хората се плашат от това. Даже виждам, че някои се плашат, че ще срещнат такава жена и една жена такава се плаши, че ще срещне такъв мъж, не знам защо, може би... Да, алфата жена се плаши, че ще срещне бета мъж. А, пък всъщност на нея това и трябва. Защото алфа жена вътрешно мечтае за алфа мъж. Да, да, да. Но когато го среща, алфа мъж иска да я причупи. Иска тя да спре да. да работи, иска тя да снимава с него, иска да се пости живота на него. Да. И в този момент тя разбира, че тя всъщност не е готова на тези жертви, mm-hmm. обикновенно. Mm-hmm. И тя започна да има или-или какво да направи. И тя тогава разбира, че всъщност е много по-изгодно с бета. Но проблема е, че като е бета, той си е удобен и тя не го уважава като мъж. Точно и тогава това. Е. стават любовни изневери и триъгълници. И класика да. жанра, когато алфа жена жени с бета мъж и си има алфа любовник. Алфа мъж жени с бета жена и си има алфа, алфа любовница. Да. И такива са... Така се чувстват по-генгста, най-вероятно. Те са алфи. Но при това тези алфи не бих могли да живеят заедно. Добре, а тези, които са суингари, те как, те в каква позиция са? Хората, които правят а, свингари, за хората, които не знаят, е опит в това нещо. секс. А, двойка с Нямам опит в това нещо, но наричам в Лондон знам, че е популярно. Да, Имам е. познати, така. които го практикуват. И беше ли много любопитно, като ми разкажете ми малко про всичко, да. не съм наясно. И те ми казаха нещо важно. Те казаха, че в, в истинско свингерство има много любов. Тоест, обикновено там идват двойки, които много се обичат речем 20 години брак. Да, иначе как ще поделиш? А, нали, и те казаха, че това, ако те случва там, че там са хора доста на високо социално ниво, Второ, те имат бит на няколко деца и много дълг брак, много любов, и те наистина искат партньора да бъде щастлив. И казаха, ако някоя такава фалшива двойка, така се играят на двойка, дойдоха само за чики-чики, не ги приемат окей това общество и ги отхвърлят. Ама кога разбират, че са само за чики-чики? Ами каза, След че, че веднага личи. Ага. Просто тя каза, там жена избира, жена избира друга. Жена жени започна да говорят, трябва да се харесват. И тя каза, биднагаличи. Да. Тоест, когато е местинска любов, другите двойки събира с двойки, които също имат любовта. И тогава се казва една голяма любов, един поток, едно щастие, съвсем друго ниво. Не знам. Не съм го преживяла, не мога да кажа, но това, което хора споделят. Да, защото тройки и такива неща, как, как, как какво ти е мнението за тия работи? Често това е една от фантазии и между друго често не е много успешна. Имаше тази епизод, когато секса е града, той там мечтаеше за тройка и така и така и накрая тя каза, окей, Саманта, ще го направя заради теб. Да. И става нещо абсолютно там не е окей. Okay. И на момент тя каза, не, не, не мога. Приключвам тази история, не искам такива жертви. Тоест, често мъж иска за тройка с жена, жена понякога прави това като жертва, да. но като тя като прави като жертва, жертва, направо става, на него всичко му пада, да. жена ще трета зле, т.е. много рядко това става нещо вау. И в това трябва да има синхрон. И синхрон, и любов, и отношения, и уважение, и много неща. Направени ли сме да правим тройки, бе? Направени ли сме да правим тройки? Само у нас жена с трите дубки. Тя може би. Тя би била добра за тройка. Има три дубки. Това би било силно. <laughs> Това... ви се. Интересно ми е. Знаеш какво? Друго също ми е много интересно. И не знам какво е и как е общоприето и как реагират хората на това и дали го правят. Ти казваш, един мъж трябва да се пие до, до капка, до дъно. Да. Това, как гледат на това хората, които идват при теб? Как, ако, ако не го правят? Как им обясняваш, че това не е проблем? Ми, аз имах една жена, нейният мъж се хвана любовница. И а, те имат две деца, той е успешен човек, а тя не иска развод. И когато започна да го обясняваме, тя каза, слушай, той това ми намекваше. И след това тя намери комуникация между любовница и мъжеци. и точно да. това правиш любовница. И тя каза, а, так той за това си Тя е намерила любовницата и е питала, добре, кажи ти какво правиш? Да, Дете, така се правя. получи. Да. И тя каза, аз му гълтам. Да. Браво. И тя каза да ти подаря подарък. Защото аз не искам да го правя и за цялата тази акробатика, която правиш с моя мъж, направо се заслужаваш тези пари, които ти подарява. И така се остана. И сега са в трио. Как са в трио? Ми тя не му задава неудобни въпроси. А той си върши работа той с си върши работа, живее с семейство си и всички са хепи. А обича ли я другата? Всички ги обича. Това е полиамория. Да. Има ли такова нещо като полиамория? Аз съм си мислил, че това е някакъв дефект такъв. Ти викам, те просто им се ебе с всички. Толкова много има полиамория в света, не само в България. Това е масово явление. Ето, това вече. Особено при успешни мъже масово. Смяташ ли, че успешният мъж може да се чисти и психически, и всякак, и енергийно от а, секс, но предимно от свършвания? Да се чисти? Да, да се чисти. Цялото напрежение, енергията, всичко това нещо. Много от успешните а, бизнес мъже са силно сексуални и има ли общо успеха в бизнеса с сексуалния живот? И да, и не. Принципно мъж трябва да има доста висок тестостерон, да бъде прият от другите мъже, че той е такъв алфа мъжкар и при мъже алфава се познава в едно от неща, това е брой на жени. Тоест, когато има много жени, то иска, о, то е голям мачо. Да. Помня време бях на едно пътуване в Азербайджан. И там бях една компания с много-много успешни мъже. И, значи, един мъж беше жена и а, нямаше любовница. И всички казват, а къде е твоята любовница? Защо сте жена? Той каза ми, няма любовница. Болен ли си? <laughs> и а, просто те се разстроиха и казаха, ние с теб няма да подпишем сделка. Ти не, не ставаш и, и изгониха от, от, от компания. Я така, как, как, как е? И така сме тук при всички, има официална любовница, неофициална любовница и ти трябва да осигуряваш там поне няколко жени. И ако ти няма жени, значи ти не си толкова сексуален, си толкова силен, си толкова богат, ще трябва да ги осигуряваш наравно. Да. И значи не ставаш за бизнеса, ти не си сериозен мъж. Това е стандарт, бизнес стандартата. Е да, бе. Жените им на тези мъже знаят ли, че те са си осигурили стандарт? Знаят. Това къде? В коя държава е това? А, в Азербайджан. Много. Сега в Русия. Но, в Русия, Русия не може, също. затвориха я. А, и в Азербайджан на много места. А, но Имаше един филм, много смешен, по автобиографична история, когато а, точно такава компания, мъже всички мъжени любовници, и един мъж няма любовница. Mm-hmm. И те казват на... А, и, и жените разбира, че този мъж няма любовница, започна да говорят на своята мъжа, виж, ти има мъж нормален, без любовница. И те го извикат на, на разговор, виж, какво, ти не разваляш атмосфера в семейството. Стягай се! Стягай се! Намери си любовница, че нашите започнат да ни тук вкарат глупави ценности. Да. И и там намираха и накрая жена му каза, слушай, вземи си любовница, ще ти уволнят. И така, ще ти уволним. Но така са. Знаеш ли какво си мисля? Сега, при положение, че ти си научена да уважаваш мъжа и си си го самоизградила много. Остави какво ти е било подадено. Нали? Оттам на сетне ти какво си изградила. А, за жена като теб, любовница, в смисъл? Мъжът ти, ако има любовница, така ли ще му кажеш? О, ти успяваш в бизнеса. Ми, не знам, не съм се сблъскала с това нещо, не бих ти казала. Айде да не се сблъскаш. Поне в нашите, нали, как така, държави в тия светове, е, не знам, бе, вече знам ли всички, вече са може нещо да... Не знам, не знам. Но жена ми спокойно, нямам чак такова желание за кариерно развитие, <laughs> като тия. Леле, ти Киги ще разказа. Но според мен, когато имаш любовник и любовница, това много енергия ти коства, много време, много проблеми, едни криеници. Принципно, когато човек дозрява до едно зряло психическо ниво, то няма нужда от това нещо. Mm-hmm. Така че за мен принципно любовник и любовница е все пак степен на някаква психическа незрялост. Ага. Така че да е Боже да озряват хора, да стигат до щастливи отношения. Вижте, това е много интересно. Ти ми каза, че алфа жената иска алфа мъж, но и трябва бета мъж. Нали? Ако една такава жена е опитала с няколко бета мъже, обаче е много недоволна от цялото това нещо, съветвала ли си я да стане любовница на бета мъж? Да. На, на алфа мъж. На, грешка моя, е, да. Да, да. бъде... Люб... Тя зададе въпрос по-добре от мен. <laughs> съветвала си я да стане любовница на... Да. А казвала ли си, че мога да развали семейство? Ми тя не го разваля. Има ситуация, когато алфа-жени не могат да бъдат с никой мъж. С бета тя не иска, а алфа няма да се жени на, на нея. И тогава казвам, по-добре да си направиш едно дете от алфа, поне да имаш дете, поне да не си сама в този живот, колкото ти си сама цял живот. И те раждат деца от алфа мъже и си гледа си децата, да. живеят си живота. И как гледаме на това, ако тя развали онова семейство? Ми тя не го разваля. А защо да не го разваля? Другата жена страда. Семейство. Той си остава, ами, е да се из... като да когато... крава на бик. Когато се избираш алфа мъж, трябва да си наясно кой избираш. Алфа мъж няма да е моногамен. Няма да е моногамен? Може да е моногамен след 50-60 години. До тогава едва ли. И затова просто или го приемаш, или, или взимаш си бета мъж и си живееш спокойно. Добре, това като го кажеш на семинарите на момичета, които са влюбени в алфа мъже, което е нормално. Ми, те го знаят. Те го знаят. Те с време го разбират. И аз съм много случаи, като Къде са не били съм била... тия жени, бе? Какво гледахме, бе? Какво правихме? Може лесно да им кажем, виж какво, ходили на кубилки на семинар? Да. Аз съм алфа. До 50 съм алфа. Ако искаш. А имах один клиент, это идвакас Наталья Асовна 50+, имам 20 годишна красавица жена, и вопреки това има много любовницы. Им это некий хапчета, така да спорядок правя. Нещо ну да ме правят хипноза, или там, не знаю, знам, NLP, някаква практика. Я сказала не, вие сте просто такъв нимфо, а, как... Нимфоман, а, а вие сте алфа, мъж, полигамин. А може ли ви го напишете, да го покажа на жена ми? Че това ми е диагноза, че така. Това е невиц, това е невиц, това е истински случай. да. Една, е тук е една бележка и заврено. Та е юкина. Полигамен. Да, това, това мога да действа като а, бележка за отсъствие от вкъщи. Заповядай, не бях в сряда вкъщи, не можах да спа вкъщи, защо? Полигамен. Не съм полигамен. Просто. това е малко шантово, това е такова е, сега войната са нали върви в момента и такива сега, ако ни извикат в казармата, полигамен! не приемаме полигамни в казармата. Леле, нати колко интересни неща разкажеш. Няма да те бавя, защото знам, че ми каза по-малко време да седиме, обаче ние се отплеснахме. Мисля, че мина час време. И горница. Много съм ти благодарен. Искам, искам да знаеш, че горе правим още едни сетове. Когато си в България, искам пак да те извикам, ама така, че да можем да седнем на обяд, да пием едно кафе и да си поговорим още по-дълго. Примерно час, час и половина, ако ще два, ние тук сме говорили с Ицо Хазарта, мисля, че два часа и половина и горница и с повечето. И искам искам като се прибереш пак в България, аз съм направил горе другите предания, да седнем. Имам толкова много въпроси, съм, ще се опитам да докарам и жена ми на другото О, предаване. Ще е интересно. да, да. А ще направя бележка, само ще я разпишеш. и а, да седнем аз и жена ми, защото жена ми а, е... Не знам дали ще иска да, да го снимаме, все тая. Дори да не иска да го снимаме, искам да ви запозная, тя, тя те харесва. И а, смята, че много правилни неща казваш. И аз така смятам. Благодаря много хубава среща. Благодаря много, много, много ти благодаря. А, ами на гости ми беше Наталия Кобилкина! благодаря ти!